mas este corazón aprende pouco, como non sexa registrar as loucuras, non a prevelas e evitalas, duras fidelidades dun notario louco, a latexar callado nun salouco, xaces caído en brete más escuras, e ves da túa historia sin graduras, mas sen poder erguerte do cabouco. Onde ti, espectador diafanamente, espella os trancos que te conduciron a cair nesta foxa torpemente, outro reitera os días que fuxiron, Entre cego camiñas evidente, mas nada aprendes do que os ollos viron.